noi No, no, no, no, no, noi mm. E ora stop, con la testa mi fermo Chiudo la rabbia, apro la mente e rifletto Cosa ora dentro, cos'è rimasto di quel momento Orgoglio poi tradimento Ma ci pensavi, ci speravi che credevi, io ci penso Quel che sento non è più che un sentimento Ormai spento, zero tempo perso Mi è solo cresciuta quel brutto momento Non ci stavo più dentro Non avendo alcun ripensamento E mento Se rivolessi quel nostro tempo Prova tu a codificarmi in un momento E senza pelle, zero sentimento Questo è il mostro che nascondo dentro Occhi grandi che lasciano l'incanto, labbra rosse che bevono il tuo pianto. E caduto nel mio labirinto, gira e rigira non mi trovi, ho vinto. Gira e rigira non mi trovi, ho vinto. Gira e rigira non mi trovi, ho vinto. Sai che ho vinto. Io ho vinto.